લોકોની મનસમોર ફરમાઈશ હોય અને અમારા ટીનાભાઈને ખાસ વિનંતી કરીને આ સ્ટેજ પર આવે હા સોડા બહુ ખડ્યા છે ઘણા છે મારી મારી

અશોક જવાન પડ્યા છે પ્રભા પસીના આશીર્વાદ આ સોઢા ને લાગે માના આશીર્વાદ મને બહુ પડ્યા છે કમાસીના આશીર્વાદ આ જોયે સુસોટો મને બહુ પડ્યા છે એ રમીલો રમીલો એ અમારો ધમરાના ધા બાબુ ધા બાબુ જય હો હે હે હે Valeu, Valeu ભક્તિના આશીર્વાદ મને ઘણા પડ્યા છે પ્રભા